ಸ್ಪೀಡ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಕೊಡದ ನೂರ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಕೊಡದ ಬಂದ ಬೆಳಕಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಕದ ಬಂದ ಬೆಳಕಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಕದ ನಾ ಕರೆದ ಸಾಕ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಹತ್ರ ಓಡಿ ನೀ ಬಿಟ್ಟರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ತಿದ್ದಿ ಕಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಈಗ ಕೊಡು ಈ ಗೀತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಳಗ ವೈಲೆಂಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಭಾಗ್ಯದ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋನ್ಗಿ ಇವರ mobile number double nine zero one three four zero nine six three taluk Vijayapura ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಯಪುರ ಕಾಮನ ಬೆಳ್ಳಿನ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನಗ ಕೊಟ್ಟನ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಂತ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮರ್ತಿ ನೀನ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮರೆಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ರ ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುವ ನೀನ ನೂರ ಸ್ಪೀಡ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ನೂರ ಸ್ಪೀಡ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಬಂದ ಬೀಳಾಕೆ ಮಗಲ ನೀನು ನನ್ನ ನೂರ ಸ್ಪೀಡ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಕೊಡದ ನೂರ ಸ್ಪೀಡ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಕೊಡದ ಬಂದ ಬಿಳಕಿ ನನ್ನ ಮಗ ದೇವರಸ ನಂಬಿದಿ ನೀನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಾಗ ಕಟ್ಟೀನ ನಿನಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿನ ಹೂವಂದ್ರ ಗೆಳತಿ ನಾನ ಓ ನಂಬಿದಿ ನೀನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಾಗ ಕಟ್ಟೀನ ನಿನಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿನ ನಿನ ಹೆಸರ ಹೇಳ್ತಾವ ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಅಂದರ ನಾಡಿನ ನೀನು ದೂರ ಆದ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ದು ಸತ್ತಂಗಾಗಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಮಾಡಿ ದೂರ ಆಗಬಾರ್ದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ ನಂದ ಜೀವ ಇದೆ ನಿನ್ನ ನೆನದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ ನಂದ ಮೋಸದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಬೀದಿ ಒಳಗನೊಂದ ಮಲ್ಲು ಅನ್ನ ಹಾರ ಬರಿಶಾನ ಚಿಂತ್ಯಾಗ ಗೆಲ್ತೀನ ಕುಡು ಕುಡ್ದ ಅಳತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಾಯ್ತೈತೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿನ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಾಯತೈತೆ ನಿನ್ನ ಮರಣಿಸಿದ್ದು ನಾಶೀರ್ವಾದ ಇರತೈತಿ ಎಂದೆಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡು ದೇವ್ರಿ ತರಬಾರ ಯಾವ ಕುಂದ ಮರಡಿಸಿದ್ದು ಇರತೈತಿ ಎಂದೆಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡು ದೇವ್ರಿ ತರಬಾರ ಯಾವ ನೂರ ಸ್ಪೀಡ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಕುಡದ ನೂರ ಸ್ಪೀಡ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಳಲೇನ ಪುಲ್ಲ ಕುಡದ ಬಂದ ಬೆಳಕಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಕದ ಬಂದ ಬೆಳಕಿನ ನಮ್ಮ ನೀನು ಕದ ನಾ ಕರೆದರ ಸಾಕ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಹತ್ರ ಓಡಿ ನೀ ಬಿಟ್ಟರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ತಿದ್ದಿ ಕಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಈಗ